Hər kəs salamlayıram dostlar. Deməli, keçən səfər mən ə, e, video paylaşmışdım ki, maşınımı dəyişirəm. Ə, e, ondan sonra fikirləşdim ki, maşını saxlayım. Sonra yenə fikrimi dəyişdim ki, bəlkə yenə də gedim ə, e, bir başqa maşını yoxlayım. Bəlkə başqa maşınla dəyişdim. Ə, sözün açığı indi mən fərqi yoxdur nə maşınla dəyişəcəyəm. Ə, səbəbi ə, indi açıqlaya bilmirəm nə üçün, amma Sonra açıqlayaram bunu. Gələn videolardan birində açıqlayaram niyə fərqi yoxdur hansı maşınlar olsun. Və bir dənə də onu deyim ki, Amerikada fərqi yoxdur. Nə maşın alırsan al, 3 il ərzində o maşın lizinqdə olur və lizinqdə sən o maşını qarantiyada alırsan. Maşının nə olur olsun, nəyi xarab olur olsun, zəmanət dururlar və maşını dəyişdirilər. Ona görə fərqi yoxdur. Bakıda problemi olan maşınlar var, nə korobkasında bir problem olur, nə motorunda problem olur. Burada belə bir anlayış yoxdur. Yəni sözün açığı. Leasing isə təzə maşındır, sıfırdan səndə olur, e, garantiyası olur. Hətta yağını da pulsuz dəyişirlər müəyyən bir müddət ərzində. Qutara, vaxtı qutarandan sonra aparıb maşını qaytarırsan özlərinə, so qutardı getdi. Ya bununla olay bitdi. Elə maşını kreditə alsan, elə bir kirayə götürsən maşını. Ona görə də narahat olmayın, nə maşınlar olsun, e, burada fərqi yoxdur onun. Xarab olacaq, olmayacaq. <clears throat> Deməli, mənim planım nədir? Mənim planım odur ki, bu maşını verib ikinci maşını götürəndə ikisinin bir yerdə qiyməti, bunun elə bir şey dediyim kimi artıq qalan pulum qoyacaq da obrisi maşının üstünə ikisinin bir yerdə aylıq qiyməti 300 dollardan yuxarı olmasın. Niyə belə qərara gəldim? Çünki fikirləşdim mən bu maşını bu ildən gələn ilə qədər saxlasam, bu olur şey artıq 2006-2005 ilin maşını olur. İndi 4 ilin maşını. Nə qədər olsa bir balaca qiyməti yuxarıdır. Və bunlar sistemlə hesablayır, bu ayla illə hesablayır maşınları. Çox qəribə hesablama qaydaları var. Və 1 ildən sonra bu maşının 1000 dollarda bunlar qiymətini salacaqlar. İndi hələ ki 9500, 10500 də verən var idi. O civarda baxıram. Qalan borcum da ki 1000 300 13700 dollardır səhv eləmirəmsə. 10000 alsalar oradan 3700 dollar qalır. 3700 dollar təzə aldığım maşının üstünə gələcək. Və mən də elə baxacağam ki, biraz ucuz maşın olsun. Çox pahalı maşın almayacağam. Və görək, görək nə olur. Sözün açığı bilmirəm birinci hansı maşın dillerini gedim axşamdan o qədər maşınlara baxmışam ki, öcə qarışdırıram ki, hansına gedim, hansına baxım, hansı qalsın. Uşaqlar, bura Van Nuys küçəsidir. Sol, sağ hamısı maşın bazarıdır. Ə, e, maşın satılan yerlərdir. İndi Birinci qərarlaşdırdım gəlim ə, e, Hyundai. Hyundai-da 1-2 modellər var. Ucuz qiymətədir. Baxım görüm Nə təklif edirlər bunlar? Bu xoşuma gəlir. Elantra təzədir. Yox, bu Sanatadır. Bunun təzəsi çıxıb Elantra. Bu da eyni oxşarlıqdadır. İndi onu da tapıb göstərəcəm. Bu kesin biraz bahalı olanıdır. Bu sadə sadə olanıdır. Amma yenə də pis deyil. Qiyməti 34 mindir. Ya bu baha olacaq 34 minlik mənlik deyil. Bu 38 min olandır, bu da bahadır. 33 mindir. Bunlar saytda daha ucuz göstərirlər. Gəlsin bura biraz baxmalı. Hə, biraz bu fərqlidir. Bunu da yaxşıdır, bu da ekonomik maşındır. Bunun əslində mənim biraz sərf eləyir ki, arxası da biraz belə düz olsun, çünki bildiyiniz kimi mən maşın dalına avadanlığımı bərkidirəm ki, video çəkə bilim. Bu 30 mindir, bunu ekonomikdir, biraz aşağı Məncə eləmək olar bunları. O tərəflərdə də var bir-iki variantlar. Görüm, görüm, görüm, görüm. 32 min. Bu necədir? Bunun da qəşən rəngi var. Bu da Sanatadır. 2021-dir bu da. Salon da püstür. Salon da qəşəndir. Bu adi salondur, səhv eləmirsən. Püstür, ha deyim sizə. Bu da gedər mənim üçün. Bu da gedər. Bu da gedər, bu da pisdir. Təzə elan çan görə bilmədim mən burada. Nə maşında. Onun qiyməti yox idi üstündə, amma o ucuzdur. Bu da nəsə təzə çıxıb. Prosta buna baxdım, çox sadədir. Bilmirəm, ancaq bu da pis variantdır. Tucson da pisdir, amma Tucson təzələri gəlibdir. Yəni bunların köhnəsinin qiyməti aşağı salıblar. Buna da baxmaq olar. Prosta bunların içəriləri heç xoşum gəlmir. Belə çox qəribədir. Maşın kimi bəlkə də qəşəngdir, amma dizayn olaraq biraz fərqlidir. Hybriddir. Qara rəngi bax qəşəng görünür. Sən bunların sadələrini çox sadə eləyirlər, yaxşılarını çox yaxşı eləyirlər. Amma mənim təzə e, elan tə xoşuma gəldi. Məsələn, iminlə oranjı qəşəndir. Bu üstə bu da qəşəndir. Bu 23 mində SEL. Mən baxmam. Qəşəng düzəldiblər. İçində hamısı belə səliqə ilə, kompakt. Bu 2021 sənə tad uşağı. 20, sorry. It's a base model or? This is one package above the base model. Okay, it's a 23,000. What was the back seat? And this one ah, just came out, complete new redesign. İndi bunun Hatarayan gətirəcək, bir dənə test drive eləyəcək. bu ən e, bir base model, adi adi model, adi sadə salon olacaq. Və hə, görək də, görək nə olacaq. Sürəyə baxaq, bəlkə heç xoşum gəlməyəcək sürəməsə. Bu pis deyil idi, amma bunlar kosmosdan gəlib elə bir. Çox qəribə dizaynlar edirlər bunlar. Belə. Bunlar laf təzədirlər. Bunların hələ ki heç bir um, necə deyim, uh, Ne diller lan Azerbaycan? Nereden çıktı? Endirim yok. Okay. Geçsen sarığa götsün gelecek. Böyle işte renk hoşuma geldi. Geçen rengi var. Sanat özü de pis maşın gördü böyle bakanda. Bunun qiyməti 30 mindir. İstəmir fərqli bir şey olsun. Onca baxıram. Bu da bunu da sürmüşəm. Ee, şeye gedəndə sürmüşdüm bundan. Chicago gələndə rentə götürmüşdüm. Bu da pis maşındır. Bu da ucuz bir şeydir. Bundan da baxmaq olar əslində. Bu normal maşın sayılır. Gündəlik yaxşıdır da. Burada gündəliyə burada yaxşıdır. Məsələn, qabağı gözləri hətta çox balaca eləyiblər. Bu dizaynlar hara gedir bilmirəm. Burada hamısı ikinci əl işlənmiş maşınlardır. Məsələn, burada bir şey var da, saytda gördüyün qiymətlə e, gəlib burada eyni qiyməti görə bilmirsən də, saytda o qiyməti ala bilərsən, Amma məsələn dilərə gələndə, yəni bunlara gələndə, yanlarına gələndə sənə tamam başqa qiymət verirlər. Bunlar yəni istədikləri qiymətə sata bilərlər o maşını sənə. Ona görə maşını saytda baxıb gərək gəlib məsələn One Nice Sonata-dırsa, gərək girib One Nice Sonata-nın saytına baxasan, oradan qiymətləri götürəsən. E, uyğun gələrsə gəlib yaxınlaşsan, danışsan. Bəziləri olur ki, məsələn, xüsusi qiymətlər olur aylara görə ya da ki, bayramlara görə o, o, elə olur ki, bəzi maşınlar olur, başım inanılmaz aşağı qiymətə ala bilirsən onları. Bu da polisiya idi. 7 nəfəri keçən illərə çıxdı bu. Yadımda da sərgidə birinci dəfə gördük biz bu maşını. Çox qəşəng idi, içi zadı belə xoşum gəldi. 31 min dollardan başlayır qiymətləri burada. Okay, test drive verdilər maşını. Görürsüz xodnalar. Hə, maşın mən sizə deyim belə birinci təəssüratı püstür. Bu sadə model, sadə salondur, ən belə sadəsidir. Parça salondur. İndi biraz ətrafda sürəcəyəm. Okay. Pis döysən. bastırmaya duruşalım görsel üstüne. Ortada bir tane screen'di. USB charger var bak iki Sonra line spot var burada görüyorsunuz. Line spot buna bassan. Kontrol Sonra cruise control var. Bu nedir? Ha, bu değişir bir şeyler. Kutu çamaşın diyor. Hoşum geldi size sadə hissəd yoxdur. Bunların rəngi qəşəndir. Xoşum gəldi. Material da pis deyil. Hə, görə burada menyu da nədir rəcə. Çıxodun alayım. Güclü bir şeylər yoxdur. Bu nədir? Line Spot Cruise Control-da işləyir. Onu bir dənə bildirəm. Əsas mənzil nədir? Məsələn, ə, oturanda hər tərəfi yaxşı görürəm. Məsələn, bunda o şey var. Oturursan belə rahat hər şeyi görürsən. Yox, yaxşıdır. Yaxşıdır. Yamalara biraz salaq. Özün gör necə aparır. Dönəyə qayda yavaş-yavaş. Arxa kamerası da belədir, rolu döndürəndə döndərsən, burada işləyir. Burada düymə ilə olmağı belə qəribədir, amma yəni narahatla, hə, deyir sürmə, qıqış gəldi. Yəni düşək danışaq, görək nə deyir mə. Bunda üst modelində blind spot var, o elə bir 2000 dollar yuxarıdır, 27 min dollar eləyir. Bu 25 min dollardır. Həm də onun içi dəri salondur, bir də Jessica-ları power setdir, yəni avtomat yuxarı, aşağı qaldıra bilirsən. Fikirləşirəm, o dedim 300 dollara gətirib çıxarda bilməyəcək qiyməti. Dedim 300 dollara əgər eləyə bilməyəcəksə, nə öz vaxtını sərf elə, nə mənim də vaxtımı sərf elə. Yəni waste time eləmir də, vaxtımızı boş sərf eləməyək. Mən onsuz da 300 dollardan yuxarı olsa almayacam maşını. 300 dollardan aşağı olan maşın axtarıram. Mənə dedi, bunu eləyə bilərik, amma bunu mən istəmirəm. 2020 modeldir. Bunun dizaynı xoşuma gəlmir. Buna baxanda, buna baxanda yəni 20 dollar buna çox verib, yəni bunu sürməyə dəyər də məncə. Məncə. Bilmirəm, bəlkə səhv fikirləşirəm. Gəlsin görək də. Okey, bunların fərqi nədir? Power seat dediyim kimi blind spot. Ondan sonra ə, e, stop start button burada var. Bunda obusunda yoxdur. So, qalan başqa hər şey eynidir. Belki qabaq dedi ki, fərqlidir. Uf, top vurdu dəyişər. 27400'dü bu. So look at this front row right here. Okay. And then look at the white one. Let me see. Bu burada değil farklı kabakları. I can see the difference. Yeah, it's a different. Yeah, it's totally different. Yeah. Okay. Anla götürdü getdi, hesablı edərlər. Mən elə bil ki, bir üst modeli hesablatdırıram. O 27400 olana. İndi ona baxacaqlar. Görək də alınar götürərəm, alınmaz. Canı sağ olsun. Başqa maşınlara baxıram. Uduz maşınları var, prosta sürəndə daha çox özü güvəndə hiss eləmək üçün gərək belə normal maşın alsan da, illa ki Amerikada. Ancaq biraz normal maşınlara baxıram.